inakuwaje? Hatuna majirani sisi, hatuna majirani, hatuna majirani sisi. Majirani zenu ni wapi ambao hamwataki? Ah, Waidadi wamejileta wenyewe, sijui leo wameenda kinyume nyume hivyo, wanaingiaje uwanjani kinyume nyume, wanaingia maana wale wana asili mbaya, kienda kinyume nyume na kupiga nyume nyuma hivyo. Ukizungumzia Wydad umenikumbusha katika dimba la mwendo tano pale mechi, uh, mechi tano mfululizo pale hakuna mtu ambaye amesha kutoka na wote wanaokwenda pale wanakufa wana, wana, wana kuanzia magoli matatu kupanda juu. Pengine Simba anakwenda kuingia pale, tutegemee kitu gani? Pengine za kapindua meza. Hapana, tuanze kuhesabu eh. Unajua wale mabwana wale Ijumaa ndio siku ya kiyama hata, hata vitabu viliongea kwamba siku ya Ijumaa ni siku ya kiyama, yaani kiyama itakuja kutokea siku ya Ijumaa. Sasa tuanze kuhesabu siku ya kwa Ijumaa tatu, Ijumaa nne, Ijumaa Alhamisi, Ijumaa ni siku ngapi? Hamsa. Kutegemea Hamza uh, Simba nakufa kule. Wanakula hamsa. Yaani wakirudi hapa wameloa. Wananyamaza kimya, anatoa sisi wenyewe wanjenji yetu. Mama Samia anavaa kijana, sisi tunavaa kijani. Kwa hiyo watu wache na timu yetu. Pengine wana Young Africans uh, furaha yenu inaanza leo. Inaanza leo, imeanza wiki nzima tangu tumetoka kule kufunga mpaka tumekuja hapa. Ndio maana unaona tuna furaha, unaona eh? Na kesho kwenye jogi tuna tuko wengi. Jumapili uwanjani ndio tulia, usiseme tunajaza. Naona Mwarabu aliangalia akamwambia, jamaa hawa jamaa kwao ni noma, lakini Simba alimfunga hapa kibao kimoja, pengine hapana. Pale watoki braza, tuko hapa tunaongea, yaani wale watoki wanapiga tano. Tukirejea kwenye mechi yenu sasa dhidi ya Liverpool United, mliwafua kule mbili katika dimba la Benjamin Mkapa, tatu au nne Wanakula kula letu au ni hapa. Mama katangaza. Bwana ngoja kwanza. Mimi naona umevaa hichi kibeji kwamba kimeandikwa cup uh, point tatu GSM muhimu. Cup la point tatu muhimu GSM ndio anayesababisha mpaka sasa hivi wananchi tunatamba na afya njema. Umeona eh? tuna fly na mdhamini tunaye. Hatuna mdhamini sisi wa kubabaika babaika. Tuna mdhamini ambalo simama wima, kajitolea kwa mambo yote kuhakikisha wananchi mnapata furaha muda wote. Mi Yanga ikicheza leo siwazi Yaani hata kioge nini, mimi naagiza kinywaji na waita leta tu hapa. Namwagilia moyo. Najua muda wote Fiston Maele yoyote yule pale mpaka beki anatu assist mwanangu ya hatari. Eh? Wanamisi wanatamani tuwaazime mwamyetu. Wanatamani huko maana anajua onyango uko shughuli <laughs> shughuli pevu. Shughuli wanapigwa kama ngoma huko. Wanapigwa tano tena, mimi mtu wa kwanza kumuua, nimebeti wa kwanza nimemuua yeye sijamchelewesha tani, wewapa magoli mengi, imewambia magoli matano apatikane, magoli matano, na na uhakika huo anapigwa, anapigwa, anakuja nyumbani anakandwa. Yaani akija nyumbani hapa e, FA tunamkanda, maana safari hii wana Yanga tufurahi, tuna tutambe, tufanye mazoezi, maana tuna makombe matatu ya kunyanyua kama pointi tatu zilivyo, pointi tatu muhimu. Kwa tuna makombe mangapi? Matatu muhimu tuna kombe la FA, tuna kombe la ligi kuu, tuna kombe la shirikisho. Tunataka nini wananchi? Achana makombe ya kuku hayo. E, la kombe gani lile? Kombe la Mapinduzi tukaachia, wakasema hili kombe la kuku tuachie tu. Kama kuachia, kama kuachia, sisi tuna makombe matatu muhimu, tuna makombe muhimu. Ulizungumzia Bakari Nondo Mwamnyeto, at this time amekuwa akionyesha kiwango bora sana, ah, pengine benchi ndio limemfundisha ama ni mazoezi ambayo mwalimu anampatia? Mwamnyeto alikuwa bora toka enzi hizo, isipokuwa tu kitu hiki kimoja, alipopataga matatizo yale ya msiba, unakumbuka akapotea kiwango, lakini sasa hivi tuna kocha Profesa Nabi kamtengeneza kama, yani kila anayepitia kwa kocha Nabi anayetoka nje hatari, anaingia ndani hatari. Asante sana. Anayetoka nje hatari, anaingia ndani hatari. Profesa Nabi anawajenga anawajenga na ukitaka kujua wananchi wako vizuri, angalia tu jinsi wanavyoingia na performance yao ilivyo. Wenyewe tu wanaomba sabu, angalia tumewachezeshea mfumo wa mabeki watano, mabeki Rivers akaja kaja kaja kaja kachoka, tukasema tulia, kuna muda asili haya hapa, tia muda asili Bana, nikushukuru sana kwa kumalizia dada. Asante sana, tukutane jogi kesho kutwa, ila hatuna majirani. si Wananchi mjae kwa wingi, ikiwezekana tuning'inie kwenye bomba.